Euh, Rebonjour, euh, voilà donc euh, je vais essayer de, de, de, faire, de finir la, vidéo 44 euh, parce que mon ami me dit non mais il n'a rien compris donc <laughs> je vais recommencer mais je vais essayer de, là vous avez vu ils ont mis des papiers depuis hier hein. bon alors vidéo 44 alors, je rappelle que un mouvement d'impulsion est un mouvement qui fait 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Donc ici, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Il y a dans un mouvement, comme les vagues d'Eliot, il y a la première vague et la première vague d'Eliot, elle peut faire 1, 2, 3, 4, 5. N'est-ce pas Et ici, vous faites 1, A, B, C. Et ensuite ici, 1, 2, 3, 4, 5. Correction en, en 1, 2, 3. Et dernière impulsion, 1, 2, 3, 4, 5, ici. Donc, on peut décomposer cette première vague en 5 vagues, mais nous, on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir mesurer ici et mesurer ici. Ça, c'est très important. Alors, <clears throat> quel est dans ce mouvement d'impulsion, dans tout ce mouvement d'impulsion qu'on a ici, là, dans cette hausse-là, où est notre argent ici Où est-ce qu'on gagne de l'argent On ne gagne pas de l'argent en essayant de trader ici. Ça, c'est sûr. D'accord On oublie ça. Ici, c'est interdit de trader ici, de chercher à gagner de l'argent ici. Ce mouvement-là ne vous intéresse pas. Ce mouvement-là ne vous intéresse pas. Vous ne cherchez pas à acheter ici, ici, ici, ici. D'accord Très bien. Vous achetez ici. Donc, le mouvement qui vous intéresse, l'argent qui, vous, vous, qui va nous intéresser, c'est de gagner ici. Et ensuite, ici, ça ne nous intéresse pas. Ici, ça ne nous intéresse pas. Et ici, c'est là qui nous intéresse parce que là, on achète ici. Donc, sur un mouvement d'impulsion, ce qu'on cherche, nous, c'est deux points d'entrée. Le point d'entrée sur la cassure de la première, du haut de la première vague et la cassure du haut de la troisième vague. Maintenant, en étudiant cet angle-là, Combien de temps on a mis, combien de périodes on a mis pour casser ici Si on a mis plus de temps ici qu'ici, alors ce signal-là mérite qu'on puisse, au lieu de mettre un lot ici, on met trois lots ici. On va acheter trois lots au lieu de un, par exemple. Alors, une petite parenthèse, ce mouvement-là, il peut, il peut se faire sur une minute, comme sur 5 minutes, comme sur du daily, comme sur du weekly, comme sur du range bar. Peu importe l'unité de temps. Ici, c'est le principe de base qui reste pareil pour toutes ces unités-là. Donc, je, euh, je, je, suis revenu sur cette vidéo 44 pour vous expliquer qu'est-ce que vous, sur un mouvement d'impulsion, qu'est-ce que vous recherchez vous allez voir que euh, beaucoup de traders cherchent à acheter ici, ici, ici, et même des fois ils achètent là et ils sont piégés. Et ensuite, ils, ils n'ont pas de repères. Vous, vous ne devez en aucun cas acheter ici. Jamais. Ici, jamais. Jamais. Vous ne devez pas être tenté d'acheter ici parce que, tiens, ça va peut-être monter. Jamais. Si vous voulez vraiment devenir des champions, et, que euh, vous allez rentrer toujours avec une vraie raison de rentrer. Ce que vous allez rentrer sur la cassure ici, sur ce plus haut là. La première entrée. Vous achetez là et plus tard, dans une autre vidéo, je vous, on, va, on va euh, apprendre à calculer lorsqu'on achète ici, par rapport à ce qui s'est passé là, on va pouvoir calculer euh, où est-ce que ça veut monter. Alors, je ne sais pas si la vidéo, je peux encore me permettre, je vais continuer euh, euh, ce point-là, très très important. Regardez, lorsque vous voulez calculer jusqu'où ça va monter à ce point-là, d'accord Ça, je vais vous donner une astuce que vous ne trouverez pas dans les livres. Lorsque vous voulez calculer, lorsque vous avez acheté ici, jusqu'où ça peut monter, alors, regardez l'astuce, c'est que lorsque ici, c'est plus grand qu'ici. C'est-à-dire, vous avez ça, vous avez ça qui est plus grand que ça. Vous le voyez Dans ce cas-là, pour, calculer le, le Fibonacci extension, pour savoir jusqu'où ça peut monter, ici, à partir de là, jusqu'où ça va monter, ici, eh ben, vous faites, vous allez prendre l'extension de ce point-là, première vague. Ensuite, vous faites ça et l'impulsion, elle est là, à partir de la première vague. Parce que celui-là est le plus grand. Mais, lorsque vous avez ça, ça, ça, ça et ça, celui-là, celui-là est plus petit que celui-là. Donc, vous allez prendre je vais vous montrer euh, quand vous le voyez sur, euh, sur, le, sur le logiciel, vous allez prendre non pas la, la, vague 1, mais vous allez prendre la vague 3 comme repère. Vous allez partir directement sur la vague 4, 3, et ensuite l'impulsion Fibonacci va aller comme ça. D'accord Donc soit la vague 1, lorsque c'est celui-là qui est le plus grand, soit à la vague 3 lorsque c'est celui-là qui est plus grand. Ça vous permet de pouvoir calculer avec une précision mathématique jusqu'où le marché peut, monter. Donc, euh, pour, conclure, le trading, c'est juste une histoire d'impulsion. Vous êtes dans le mouvement d'impulsion. Tout le reste ne vous intéresse pas. Je ne veux surtout pas que euh, ceux qui suivent mes, mes cours un jour, je découvre dans leur statement qu'ils ont joué des retracements, ils ont joué une correction. Ça, ça, ça ne marche pas. C'est vraiment pour les amateurs. D'accord Et pour ceux qui, euh, lisent les livres euh, qui existent pour le moment sur le marché et qui sont périmés. Aujourd'hui, la seule et unique façon de gagner de l'argent sur les marchés financiers consiste à rentrer sur un mouvement d'impulsion. Et pas n'importe où. vous allez rentrer dans un mouvement d'impulsion sur deux points uniquement le point de cassure de la première vague 1 et le point de cassure de la, de la troisième vague. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce cours de, en direct de Dubaï avec mes amis qui viennent de rentrer euh, dans la salle. À très bientôt.